大家好，今日嚟睇大家嘅一部分留言，唔包括集咁啊。第一条，波代引擎介绍，nice Law v i d e o 多谢赞赏，good，you sound real，第一次听我把声都系有啲怪怪地嘅咧。第二条，大和好介绍 part 一，good。 This video is awesome. You say a lot of things. I hope you will continue making this content. Do you plan to make some videos about Andromeda and Dead News Class 2? I first finish the Yamato class, then make the Andromeda or another ship video. 第三條。 大和介绍 p a r Twenty Five Twenty was an actually very interesting concept and had great animation. I watched it and enjoyed it. It's an actually good design change of the Yamato. 第十八代宇宙战舰大和都好型啊，型过银河啦。新宇宙战舰大和好托邦号、摩诃罗巴同埋宇宙战舰大和零号。呢艘战舰应该系 A 一五零超大和。我唔知。 乌托邦好啊，摩可罗巴好咧，系跟住大和号个样画上去嘅咋，只不过前后加咗一座主炮喺度啫嘛。A 一五零超大和级咧，喺二战结束前咧俾日军销毁晒啊，冇任何设计细节喺度，依家得个艺术家嘅想象图啫嘛。就算超大和级真系建造出嚟，都系冇乜用。即刻两万美金，自己打。I am happy to see that we all use the same memes。第四条。 波动炮介绍。至于大家有冇觉得我张二零后个底朝天，就喺下面留言啦。好嘅，咁我分享下广播波动炮嘅使用方法。因为覆井晴文拉入香港电台广播室开咪，戴耳罩发射广播波动炮啊！新时候啊，第五条，大和继续拍三。I think Musashi from recent reaction is fine. It might because I saw too much grey flying Doritos。我唔明佢讲乜鬼喎、真人版嘅大和号引擎设计真够丑啊！男仔嘅出入口改成嗰种方便样，真系够鬼扯蛋。下次要做咩你系？下次你做咩你定系谂唔到吧？岳非刻意不说嘅，又或者系李傲娇？哦、 The live-action battleship Yamato has so much armaments that never got to use often or not at all in the movie. Nope, nope, nope, nope, nope, nope. bridge gone. 又係嘅，真人版大和根本冇發揮佢全部能力，即係波動炮、野主炮，就係咁咯，好悶啊！第六條大和介紹 Part 四，Yeah，Fukuri and his comrades suck。 which 2202 and 2205 never been created。係嘅，我真係希望二零二二零五真係冇整出嚟。外延，外延，人類靠完一早死晒啦，唔好攞喺加啲唯心主義落去啊，好冇？So many memes, I love it。第七條大鑊介紹 Part 五。 This man losing his mind over 2205. 之後有人回覆2205 was terrible. I didn't think it could be worse than 2202, but it was. Space Battleship Alexander is a great design. I don't like Musashi or Galax as class designs. They are battleships, not cruiser ships. They don't need launch windows. They need Space Battleship Missouri.

系嘅，整咁鬼大个蓝桥做乜鬼啫？整咁大，俾人攞嚟当靶打下啦。不过续作可以用武器，佢有充填意识嘅行星恢复装置系统，到最后救出大和号，发动最后一击嘅直接冇啦，我就回复咗佢。睇下福正恶魔肯唔肯俾银河开火再讲啦。第十条，神龙号介绍 Seven Ten e beautiful ship，but not enough AA guns。 如果係現實版本嗰個信龍海嘅話，冇可能加咁多仿炮咯。如果宇宙版本嗰只嘅話咧，冇可能將佢整到成個刺猬咁嘅款係嘛？Think she has enough AA？OK。今日講到你呢度，下次再見。